Bueno, pues lo primero que vamos a hacer va a ser dibujar una flecha en una hoja. vamos a, pues, a colorear bien colorear bueno listo ya la tenemos y pues una vez que la tenemos pues vamos a doblarle los extremos así para que se sostenga sola de pie de esta manera bueno pues ahora vamos a tomar un vaso de agua como este que, que sea transparente y pues lo vamos a poner enfrente de la hoja y como pueden ver pues se la flecha en dirección contraria lo quitamos y se ve la flecha normal eh, derecha izquierda derecha izquierda tengo que bien eso ya ahora sí izquierda derecha impresionante no Bueno amigos, si les gustó el video, denle me gusta, coméntenlo y compártanlo con sus amigos en sus redes sociales o donde quieran. Si quieren recibir más videos, suscríbanse a mi canal y si quieren ver más videos ahora mismo, visiten mi canal. Muchas gracias por su atención, yo soy Rafa 2013 y espero tengan un buen día.